Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a probar una comidita que acabo de comprar en la calle. Aquí está. Bueno, como no hablan casi inglés y que yo tampoco me conozco muy bien en inglés, no sé qué contiene, pero está caliente, parece rico. Vamos a probar a ver cómo es. Eh, dos de estos me costaron como apenas, ah, bueno, 20 centavos de euros para dos. 25 eh, centavos. Vamos a probar. Mm, es como pan. Vamos a ver qué hay dentro. A ver, hay algo que se sale. Que está verde. Vamos a probarlo. Hasta ahora es como pan. Ok, thank you. Vamos a probar la salsa. Como salsa de tomate, creo. Mmm, rico. Es como papa. Por dentro. Mmm. ¿Cuál es el nombre the name of that? This is Indian Dai No. Indian name somosa. Then Indian Indian name somosa. Ah, Indian samosa. Ah, ok. entonces son como names, pero parece muy rico. Bueno, ahora vamos a probar otras cosas, frutas, ¿listo? Hola a todos, ¿cómo están? Ya me vieron comiendo frutas colombianas, ahora vamos a comer frutas raras de la India. Entonces en los comentarios me podrán decir si estas frutas existen en sus países. Bueno, compré dos frutas que parecen exóticas, vamos a comerlas. Vamos a empezar por esta, que normalmente es así. Bueno, la corté en dos partes, huele como ácido, a probar ahora lo malo es que me acabé de pillar los dientes, entonces va a cambiar un poco de pronto el sabor de la fruta, pero bueno, a comer. Bueno, no tiene mucho sabor, no está, no está dulce. Tiene muchos pepas. Mm. Parecería una manzana quitando los dulces de la manzana. Bueno, no me gusta tanto, pero pero si esta fruta existe en su país, dígame cómo se llama y quiere esperar parece. Ahora voy a probar otra fruta, esta fruta roja, que parece como la granella por dentro. Vamos a abrir, miren, se quita como la piel y aparecen como unas cosas rojas. bueno, esta es la segunda vez que la pruebo. Vamos a comer una pepita esta me gusta porque está muy dulce, la verdad. Las cepas son muy ricas, pero es como difícil de quitar la, la cáscara y luego comerse lo redondo que hay dentro. ya es difícil seleccionar lo que hay que comer. A ver, voy a intentar con Sí, esta está rica, está dulce. Entonces miren cómo está por dentro. Entonces quita la cáscara. Y se comen las pepitas de rojo adentro como una granilla, pero es rojo y un poco menos dulce que la granilla. Y este las pepas son más grandes. Bueno, esa sí está rica. Ya, entonces hemos visto esas dos frutas más una comida que comí en la calle. Entonces en hay mucha comida muy diversa, muy, diferente. Pues si le ha gustado el video, ponga un like y suscríbete. Y si conoces las frutas, escríbelos escribe el comentario para contarme más, porque yo como, pero no sé qué como. <laughs> Hasta luego.